Bo bolanda vraiment ba mesures barrières oyo ba pesi biso. Ba salutations na ngai na boss na ngai Heritier Kaleba PHD leader le leader de leader na biso na biso mobimba na famille Musayi famille nionso oyo baza branche donc bolanda Emission na bino nayembelaka bino batu ya bien pona lelo nayembeli bino lisusu Docteur Mwanzali Docteur Mwanzali ako explique biso ba maladi nini oyo ye vraiment azo traite na minute oyo toza na Docteur Mwanzali na pesi ye bonjour Docteur. Bonjour maman journaliste na sepeli su komona yo lelo epa na ngai na sepeli mingi. Voilà merci docta merci vraiment toza na periode oyo toza confine pandemie eyeli biso na monde mobimba tomonaki osaleli biso kisi ya antibiotique moko oyo eza vraiment efficace nayebi ke bana poto bo consommer yango bozo dejà ko consommer kisi wana ezo traiter vraiment docta okoyebisa biso idee wana eyelaki yo ndenge nini ya kosala kisi oyo merci mingi mama euh, nabanzi Oyebi na nionso oyo etungisaka biso batu solution na yango ezalaka kaka kati na biso batu. Nionso oyo etungisaka biso soki kaka batu ya mayele botie mayele bokozua kaka solution. Talaka tango makambu oyo pandemie oyo ebimi Vraiment nazalaki un peu touche puisque nga pe naza na famille naza na famille naza na, na, naza na mwasi na na bana na bandeko na pe na baninga namonaki ke esengeli natia mayele na nga mpenza na esika na yango mutu na nga mpenza esala Eh ba bazwi na ko pita ba, ba, ba koleka nga na hopital. Natindeli ye bakisi na ye na Etats-Unis. Bakisi ekoma ndeko abenga nga, docta nauti kozwa bakisi na, eh, na agence bakisi eye nazwi yango docta. Na nasala ndenge nini? Natalisi papa. Quelques jours abenga bi non ça va. Ça va nakomi vraiment 5 sur 5 na siko bien. Donc eh, ezo sunga makasi. Yango nso ba ndeko na nga ba congolais siko ozali Mpe yo ozali komitungisa te. Mela antibiotique oyo, tolobaka mpe to, e, emonanaka mpe na miso te. Mela antibiotique oyo na ngonga oyo tozali, ekosunga yo makasi. Omoni, le mal ezali nini? Tozelaka maladi ebwaki yo. Olali na mbeto, okomi kobeta tangwa, ngai ee, ngai ee, ekomi trop tard. Milengela, yambo ke maladi ebwaka yo. Milengela tango naino malade ekueyisi yo te mais soki esi ekueyisi yo ekomaka trop tard nde yango omoni na souci wana ya komona que no ndeko ne ndeko na nga congolais akufi na France akufi na mboka boye pasi mingi na motema eza lokola lokola toza ko existe te yango na tiaki antibiotique oyo mais esungi ba ndeko mingi ya poto mingi na Etats-Unis Esungi mingi. Natii na yango mingi na Etats-Unis, na France, na Allemagne, na Belgique. Bandeko mingi basepeli. Hein? Donc nazwa mpenza ba felicitations no Docta. Vraiment nasepeli. Mingi basepeli na kisi oyo. Tosungi mingi. Moko natindeli natindeli ye kisi na Etats-Unis. L'heure ameli esi alobi Docta naosala publicite makasi koto mpo na antibiotique. Depuis nameli yango Docta meme appetit ya kolia ekomi makasi. Voilà madame. Voilà merci docteur merci mais docteur tomonaka toujours obeta sete ya ibota ngondo na formule ya lapin donc après à part ba maladi oyo nde otraitaka ba éjaculation précoce ba nini oyo ba stérilité ba maladi nini mosusu mpe otraitaka lisusu merci mingi mama centre mwanzali ezali hôpital lokola ba hopital nionso mais seulement tozo traite na nzela ya ba kisi na biso moko ya bokoko et precisement ba kisi ya ba pygme na centre Mwanzali tozo traite ba cas lokola ba cas ya myome, ba cas ya myome, ba cas ya fibrome, ba kiste, hernie, appendicite tozo traite ba cas ebele gastrite na gastrite totiaki kisi moko kombo na yango abigael Abigail ea kisi ya gastrite oyo eyebani mokili mobimba. Tozo traiter ba mbuta mutu na bokono ya prostate. Surtout bana poto mingi. Na traitaka ba papa na bango, akobenga nga na pays songolo, non papa aza na cas boye ya prostate eh, nazo pesa bango numero na yo baya kuna, sur baye o consulter le reste, toko traiter nga na yo. Oyo ezali kisi totiaki mpo na ba mbuta-mutu oyo baza na bokono ya prostate oyo kaka ndenge nalobaka na centre Mwanzali maladi na maladi eza na kisi na yango kisi na kisi aza na maladi na ye oyo mpo na ba ba papa nionso oyo baza na bokono ya prostate okomona papa na butu moko azosuba 8 fois Dix fois papa nzoto esili ye sante kitoko te muke muke masuba muke muke masuba na souci wana na souci wana ya komona lolenge eh ya mitungisi wana totiaki kisi oyo pona kosunga ba mbuta muntu nioso oyo baniokwamaka na bokono ya prostate mais il faut tosolola malamu ba ndeko basosola likambo oyo prostate eza maladi te mobali nioso abotamaka na prostate na ye Maladi oyo etungisaka biso ezalaka nde ba infection. Infection moko mal soigner ekeyi ekoti na prostate, ekeyi kovimbisa prostate. Mais prostate, prostate eza maladi te. Talaka kisi totiaki pona kosunga ba mbuta mutu nionso. oyo baza kotungisama na bokono ya prostate. Voilà. Merci Dorta. Dorta, question ya curiosité. Dorta, nani alakisa yo musala oyo? Oui, merci mingi maman. Nazali d'abord mwana oyo nakola na maboko ya bapigme. Hein? Naza mwana soda. Eyebani nyonso bayebi ke na mwana soda. Mais nakola na maboko ya bapigme. Ya mibale naza musengele 100 pourcent biso na basengele eloko na biso eza kisi hein oyo tozosala eza lokola baluba baluba eloko na bango eza diamant hein so okeyi na province orientale eloko na bango eza peche okeyi na bagoma kuna bango eloko na bango ezali bacoltan hein bamatière nzambe apesa bato na bato heritage na bango Malheureusement biso awa na Kinshasa na baluba bakoma ba tradis praticiens mais biso toyebaki ke baluba bango basalaka nde musala ya diamant mais lelo bakomi kosala bakoma ba tradis praticiens mais alors ke musala oyo eza nde biso ba sengele hein kisi na botami na yango na koli na yango hein na mokili na biso ya ba sengele obotami na kisi toza batu ya lac mayi ndombe hein precise mayi inongo hein na inongo tobotami na kisi tokuti yango tokoli na yango pe tokotika yango donc eza penza eloko ya ba koko na nga. Eza eloko ya koluka te hein mutu tout soki oyo ayebi histoire ya mayi nde ayebi ah ba sengele baka bata kisi makasi donc eza eloko penza hein ya bokoko na ngai. Mais doctor on dirait ba province mususu donc batu mususu batu ya ba tribu mususu ba ba croyaka penza ba ba valorisa ba tribu na bango toyoka kaka ba tradi pratricien nionso bakoma kaka mwana ya musengele Mutu ya ba piki mais on dirait eloko wana ezalaka mua na valeur moko boye nde koloba. Bon biso ba sengele ezali soki basusu bazali nga nayebi te hein nazo loba nde po na nga neti na Kinshasa nayebi ke nazali ngai. Ke tolanda ba publicite ba docteur mususu kaka muana musengele muana musengele. Soki mutu alobi na yo ke kisi ya ba pygme avant asala naye emission yako mona nga nako pesa ata question mibale otuna ye à propos ya ba pygme okomona akozanga reponse akopesa yo akozanga maloba koloba oko comprendre ke non akosi. Ah soki olinga pe koloba polele olobeli yango na emission polele bayebake na akosaka batu soki pe oko couvrir ye po olia couvrir ye olie nga na problème te mais en realite nioso oyo kisa ba pygmee bakosaka na bango batu po ngai nde nayebi pygmee navandi na pygmee nakoli na pygmee nalie na pygmee Omoni tango mobali aza na faiblesse sexuelle sexe na ye pe ekondaka. Mobali oyo aza na faiblesse sexuelle makasi sexe na ye pe ekokonda makasi. Po faiblesse eyali. Ekozala na bolembu eloko ezo zeba zeba yango moko. Mais lors azui ngondo epesi performance hein epesi pression na volume pe echange mbala moko. Volume ya peni echange taille makambu tout echange. nioso. Mais ba mama pona Nini oyo kisi ya ba mama po basi pe bakoma na ba pota libumu to basi biso pe tozo omoni ba mama mingi bakoma na problème ya frigidité mama akoma na problème ya frigidité appétit sexuel ezalaka na ye te akoma ko forcer ka po asan faire mobali nde nde totiaki kisi na kombo ya mukarame Mukara mais kisi totiaki pona kosunga muasi nionso je dis bien muasi nionso oyo akoma na frigidite donc frigidite eza lokola impuissance ya basi muasi akoma impuissant donc posa ya mobali ezalaka na ye te totiaki kisi na kombo ya mukarame mukarame elakisi muasi na nga na kiyanzi Donc mukarame nde kizo asali pona kozongisa mwasi na lolendo na ye ndenge azalaka na bolenge na ye ekangaka penza nzoto ezongisi ye penza frais donc azongi penza azongi elenge ata aza na 50 ans azongi penza elenge mukarame yango eza kisi ya komela o to ya kopakola eza kisi ya komela On dirait donc ta yo omelisa otsala ka ba kisi omela osala ba pomade te ba nini nde to te moto na moto aza na na style na ye Voilà, merci Docta. Pona Ibota, hein, Docta Soko. Maman Ibota ezaki soyo epesa esengo, hein, na ba foyer nyoso. Ba couple nionso oyo ba leka awa ba zwa esengo. Ibota aya kiso to tia pona ko sepelisa mobali nionso oyo atie mwasi na ndaku. Mabota ezo ya te ba yeba ko zwa mabota. Tango to lobelaka ibota to lobelaka kaka mobali te hein ou bien to lobelaka kaka mwasi te. Omoni awa soki otali bien ba komi bien ibota ibota ibota mais ibota oyo eza couleur mususu eza couleur mususu. Oyo ibota ya ba papa. Hein, ndenge omoni boye, oyo ibota, ibota ya ba papa, oyo ibota ya ba mama. Eza different. Donc kisi oyo kaka basi nde bato bamelaka. Oyo pe kaka mibali bato bamelaka. Oyo ezali uniquement pona kobotisa ba supermatozoïdes. Eya ebele, ekoma makasi. Hum, ezala makasi eya mingi ba ba spermatozoïdes ya mobali. Oyo ezali pona mwasi nionso. Oyo akangaka ba zemi te ou soit azui zemi zemi elongwe azui zemi zemi elongwe tango ameli yango ba zemi naye ekomi kovanda evandi pe aboti muana muana amonani amemi muana naye ba bengi ye maman ekomisaka matrice ya muasi moto moto suka maman oyo eza suka mais totinda yango na ba pays nionso esika mutu abengi Esika moto asengi na bamboka nyonso totindaka totindaka yango. Voilà, merci docteur. Docteur, na ngai natuna mpe mpo na bainfection ezotungisa bato ebele, est ce que oza na kisi moko mpe oyo etraitaka bainfection mpo bato ebele baolela bainfection donc mwasi mobali ezokipe te? Merci mingi mama, tozali na kisi ya makasi mpo na oyo etali bainfection, elingi koloba mwasi nyonso Mobali nionso, ezala ba ma palata ezo bima na nzoto, ba mikusa na sex, masuba ezo sala pili pili, ba picotements na kati ya sex, to tiaki kisi ya makasi. Eza ba kisi ya lelo te, eza ba kisi ya banda kala ba ndeko, ba ndeko nionso ba yebi. Ezali uniquement, soki otali oyo eza kisi mususu hein, oyo pe ezali kisi mususu. Olandi? Oyo eza kisi mususu, oyo eza kisi mususu. Oyo ezali infection Moto akozala na syphilis, akozala na staphylocoque, akozala na blennorragie nde bakomela kisi oyo, ezala mwasi ezala mobali. Mais oyo ezali antibiotique totiaki pona makambo etali pandemie, moto amibatela yambo ke malade ezwa ye. Hein oyo ezala moto ba ganglions ezobima ye na kati ya mungongo, esali ye ba ba ganglions ezosala ye, hein gorge ezokangama, Azo koka komela soyi malamu te etouffement soki ameli antibiotique oyo kitoko makasi olandi mais oyo ezali pona ba infection ti masuba ezo sala pasi mikusa na vagin mikusa na peni ya mobali ba ba palata ezo bima na nzoto tanga komela yango nioso tu wana esili. Doctor so sikoyo mutu azo landela traitement oyo akoki omela nde masanga to to ezalaka interdit so olanda. Traitement nioso bamelaka masanga te. Awa na centre muanzali nazo loba selon biso traitement na biso masanga eza interdit hein masanga batu ebele ba pesaka masanga valeur moko boye eza biloko moko ya pamba hein masanga ebele ba, ba, ba pesa masanga importance mingi koleka nzoto na ye masanga c'est zero biloko pamba wana Tango ozo landa traitement na centre Mwanza il faut okata nanu masanga na yo tango traitement eko sila ozongeli vie na yo normal. Voilà merci docteur merci vraiment 35 ans d'experience ba difficultes nini okutana nango na mosala na yo? Ebele ebele dans le sens que neti lelo ndenge Congo ezali Congo eza fouti hein toloba toloba faut toloba polele Congo lelo Congo eza fouti Mbongo ezo monana te, batu baza na ba difficultes makasi, batu bazo lia malamu te, mais ba malades etondi na nzoto ya batu. Mais mutu akoya liboso na yo aza na pasi ya makasi, aza kolela, makoki eza te mais aza na pasi. Otala mutu hein, na nionso tout wana eta bana Nzambe okoluka kaka osunga ye hein, ozo sunga ye na kati ya, yo pe oza na kati ya kolela. Hein kaka pona bolingo ya mboka na sunga ndeko na nga congolais mais sinon pasi ezali ya mibale omoni na ba secteur nionso esengaka l'etat atiela mutu maboko bozwa pe lisungi ya l'etat mais lokola l'etat na biso bayebi kisa bokoko te bayebi medecine traditionnelle te lisungi ezalaka te mais tosambelaka nzambe ke un jour Bozwa pe ata mwa ba prime moko ya encouragement wana nde eloko wana penza hum. Mais oko lace oko lance pe appel mbala moko. Te nako lance appel te nazalaka nazalaka mendiant te madame. Te oh te ba valoriser quand meme musala na bino po na minute oyo nde to loba boye ndeti pandemie oyo eye na Congo awa to mona ba dorteur kili kili bazo bima oh ngai nao sala boye ngai nao sala boye mais yo dejà osali na na propre frais na yo batu ya ko encourager batu toza na bango bamelaka kisa bokoko te hein bango soki abeli ake na États-Unis ake na France ake na Belgique mais kuna pe bato bazo kufa lokola bambinzo koleka na, na, na biso na Kisasawa le mal yango wana bamelaka kisa bokoko te mais Nazalaka toujours na confiance ya peuple congolais hein peuple na biso bango nde tozala na bango banda kala pe toko zalaka toujours na bango soucis na nga hein peuple congolais hein akueya na mutambu ya pandemie te soucis na nga muanzali naza na soucis pona mokonzi songolo pakala te pona peuple congolais na bundaka pona peuple azala nbonne sante lokola ngai moko Hum nga moko mwana soda bo piki liki donc peuple congolais azala lokola ngai souci nanga yango wana. Voilà merci docta mais docta ozala na ba regret nini nde na otala musala na bino ebebi so il faut que toko loba yango musala awa eza lisusu musala toyebee kala te que olingi mwana alela ba vieux na biso ba kumu kanga tomona musala oyo ekomi lokola ya ba aventure bomona mutu moko boye azalaki na ye Songolo par azali na musala moko mususu mais bo tali kaka boye afongolisi centre naye donc ekomi mutu nionso il faut azala na centre eza bino moko nde mutu bozo formaka bango to nde nini omona mama mbiku du moment abanda kopesa prophetie ake kaka ba komeli ye ba kisi sala boye sala boye omoni ye pe ye pe akomi obikisa ngai na bikisaka ngai na salaka boye boye boye esalaka bino nde nini ba doyen ya musala oyo. Oui eza pasi esalaka pasi. Voilà, merci docteur. Tokomi kokende na suka émission. Message na yo par rapport ya musala na yo nde docteur Mwanzali aza docteur oyo 35 ans d'expérience aza ba diplôme de mérite. Donc eza kaka nde ke l'état ba ko tiele maboko pona kisi oyo ebimi, ebimi oyo donc eza lokola vaccin. So omeli yango Oza sous corona virus te donc ata okutani na na virus wana etuta donc ekota te donc docteur pesa biso message na yo. Message ezali que mboka oyo baza na culture te eza lokola mboka oyo esi ekufa pays nionso faut bobatela culture na bino lelo bazo ekomaki nzembo Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar Zamba nini eza na Madagascar oyo ezali awa na rdc te? Deuxième foret après Amazone na monde entier eza foret equatoriale. Nzete nini ezangi na kati ya foret equatoriale? Nionso ezali. Mais batu oyo toza na bango vision eza te. Batu il faut toloba batu baza na vision te. Soki lelo Mwanzali alongwe awa Na changer nationalite nakomi ata na Congo Brazza ata nake na Luanda na se refugier na Rwanda na bimisi kisi na na Angola nakomi kuna okoba bakomi ko reclamer docteur yako zonga mboka azalaka congolais mais nazalaki awa mutu abenga nga nani nazalaki awa nani abengaki muanzali soki lelo nake na Afrique du Sud na banda ko traiter batu na Afrique du Sud rdc ako declarer Mwanzali faut yako servir mboka na yo mais tango na zalaki awa nani akipaki mwanzali? Mutu moko te batu nyoso ba welaka ka politique politique politique politique e developaka pays te mama politique e developaka pays te batu nyoso boko zala ba politicien te mais kwa l'etat alingi ke ba jeune nyoso bazala ka ba politicien resultat bango wana na balabala te bazo buka biloko ya batu na balabala Mais ngai Mwanzali naye nakata musala na ngai. Na pesi merci mingi na bana poto nionso oyo bazui libaku ya kolanda ngai na kati ya emission oyo. Euh, ndeko esika ozali kokanga mutema te, nzoto ezali ya yo, il faut omilinga yo moko yambo ke bato mosusu balinga yo. Soki yo moko omilingi te, moto mosusu akolinga yo azali te. Soki osepeli na mateya oyo, benga nga na numero ya 0 pardon, obengi nga na numero abeti plus 243. 95 977 82 54 95 977 nakoyanola yo bana poto ba ndeko centre mwanzali ezwami pe na kati ya luanda na kati ya luanda okokuta docteur Elie mwanzali oyo bakoma kobenga ye docteur du moment mwana oyo azongisa ordre na kati ya mboka ya ngola Po lokuta elekaka makasi. Mais banda Docteur Elie Mwanzali akota na Luanda, ba ndeko nionso bazuami na mboka ya Angola basepela makasi. Ba kisi ebandaka kowuta Kisasa epa na ngai mais lelo bakoma na Docteur na bango. Ndeko soki olandi emission oyo, benga Docteur Elie Mwanzali na kati ya Luanda. Numero na ye ezali plus 244 927 099631 okozua Docteur Elie Mwanzali tuna ye nionso oyo osengeli kotuna benga ye akoyanola yo ba kisi nionso oyo ezali awa na Luanda pe ezali epai ya Docteur Elie Mwanzali oza na poto papa nayo aza na Luanda benga Docteur Elie Mwanzali pesa papa adresse ya Docteur Elie akende bakutana basolola Papa aza na Kinshasa oza na poto olingi osunga ba boti na yo benga nga pesa bango numero na nga ba benga nga to baya na kutana na bango toko solola malamu merci esengo ezonga epayi na bino merci. Voilà merci merci na ba landi nionso ya emission na ngai et merci na bino nionso bo tiraki vraiment attention tokomi na suka boyoki nde dorteur alobi bomoni pe ba kisi oyo ezo sala musala donc bobenga na numero ya docteur wana bobengi na numero oyo eza affiche naba ecran na bino bokozua biyano na mituna na bino nionso merci na bino nionso bozalaki branche nga na komi na nga na suka nalingi natika bino na emission oyo donc bo s'abonner bobandozua ba emission ya docteur muanzali d'ici là portez vous bien à la prochaine numero bye bye.